Na ipo wanaweza kuwa huku? Si, eh, ipo iko kwa hii nini? Eh? Ipo wako. Ipo ndio tunatafuta. Kini kuwapata ipo sio rahisi. Hmm. Kiza. Unaona wale? <coughs> So yule inaitwa Giza. Giza. Pale juu kuna Jane. Giza. Giza tuko na Akila na Tess. Tunajua Jen yule, unaona yule anakula ile matawi inaitwa Jen. So hii river inaitwa Iwazo Nyiro. How big is this water? Huh? Maji hapa ni deep. Hapa ni deep kuna hippopotamus. hiki Hai, hapa ni deep sana. Mm. Si unaona vile maji imenyamaza? Mm. Inatembea chini. Hali? Hali? Haiwezi. Kuna stima. Ya Sasa hii ndio riva ya Wazonyiro. Ni nini sasa wanachuna kwa hiyo mti wa kula kule? Eh? Ni nini wanachuna kwa mti? Kuna maua ya hiyo miti. Oh, wanakulanga ile maua ya mti? Eh. Alafu kuna ile the native uh, eh, West African uh, plantation zenye wanaishi na kula zile matunda zake, zikipandwa huku zinaweza zinaweza kuwa, si ndio? ile miti. Hata hapa kuna some nini, some trees yenye kuna nini, kuna some wild berries ambayo wanakulaga mtaki hmm. kuambreed huku eh, eh, what happens, what happens wale hao wakiisha wakifikisha sasa inji yao hawezi hawezi isha ama mtakuwa one die tuna release one mother watoto eh? hadi moja kikufa tunawachi tunawachi mwingine anasalia anasaliwa ah. Ndio kale kamoja kanatupa. Hiyo ni jeni. Kale ni katoto. Mm. Mm-hmm. ndiye anashuka. Msichana kiasi yako. Uko na miaka ngapi? Sasa ah, ni jeni. ngapi? Jeni hapo na miaka 12. 12. Akaondoka sasa. Na mimi niko na miaka 4. Ngapi? 4. 4. Kuna Msichana mwingine tunaitwa Angela amesaliwa hapa tena Upandui, ako na 4 years kama yao sasa. Chimpanzee inaitwa Angela, unasikia? Hiyo sasa hata kuja hapa eh? nje ni akuja hapa ah, huko kwa maji